Hoje vamos falar sobre Pesach. E talvez o que eu vou dizer não é muito conhecido pelos ouvintes. A gente já conhece, por exemplo, o Midrash que diz Bishut Nashim Tzadkaniot Nigalu Abotem Mitzrayim. Pelas mulheres justas e tzadikot, a de Mitzrayim. A gente já conhece que Am Israel não mudou sua língua, não mudaram os seus nomes e não mudaram suas vestimentas. Esse também foi um dos motivos que Am Israel saiu de Mitzrayim. Mas existe uma coisa que muitas pessoas não sabem. Talvez, ah, talvez você saiba, mas vamos, vamos ver. Diz, diz, diz, a Torá nos diz o seguinte. Na verdade, eu vou citar um Nachmanides, no final de Perashat Shemot, na verdade ele está baseado no Midrash. E depois eu vou passar para o Midrash. Veja bem, quando Moshe Rabbeinu e Aaron Cohen, eles vão de Paró, eles vão, eles entram de Paró e dizer Hashem nos mandou, liberta o povo de Israel. Então, diz o, diz o versículo que Paró ficou muito nervoso. E diz assim, no versículo 4 do capítulo 5 de Perashat Shemot. ויאמר עליהם מלך מצרים, dice para eles o rei de Mitzrayim, lama Moshe ואהרון תפריעו אותם ממעשיו? Por que vocês, Moshe e Aaron, agora começam a pôr dentro do povo, estão atrapalhando o trabalho deles. Lejule Siblotechem. Vão para seus trabalhos. E logo depois, a Torá diz, Vaiomer parou em Rabi Mamaretz, e ele ordena apertar o cerco, apertar o trabalho em cima do povo e dizer que não vão dar mais palha para construir os tijolos, como diz, é o final de Perashat Shemot. Diz o Rabban, ברש"י פירש שסבלותיכם למלאכתם שיש לכם לעשות בבתיכם. Rashi traz, diz o Ramban, que quando Paró manda Moshe e Aaron, vão para seu, seu trabalho, seu trabalho de Moshe e Aaron, é o trabalho que eles tinham fazer em casa. אבל מלאכת שעבוד מצרים לא היה על שבטו של לוי. Mas a escravidão no Sheibut de Mitzrayim não se aplicava para a tribo de Levi. A tribo de Levi estavam isentos do trabalho escravo. Vetedá, Sheayú, Moshe, Bearón, Yotzimu, Baim, Moshe, Aarón, el y entraban. Venajonu. Y dice Ramban la secuencia, o pulo algunas líneas. Uminak bechol am liot lem hachamrim moretoratam. Todos los povos tienen un grupo de gente que se llama os hachamim moretoratam, que están isentos de diferentes cargos, público, ou seja, no exército, para se dedicar ao estudo e ensino de moral e ética para o povo. Por isso Paró deixou a tribo de Levi e não escravizou ela ah, desde o início da escravidão, pois ele era os Hachamim. Hashem. E todo era, tudo isso foi motivo, obviamente, providenciado por Hashem, para que tenga alguien dentro del povo que eles consigan transmitir los ensinamentos los antepasados desde Abraham, Isaac e Jacob, inclusive antes desde Adão Rishon, que a Israel poseía la época. Y esos ensinamentos que Shevet Devi transmitía y eles que mantinham a moral do povo encima a través do ensinamento da Torá, entre aspas, que tinha la época. Não era exatamente a Torá, mas tinha em si informações. E vou, vamos ler o Midrash. Eu vou ler o Midrash Rabbah para vocês. E o Midrash Rabbah tem duas partes no Midrash Rabbah. Uma parte no Midrash Rabbah que diz assim. Are Moshe Rabbeinu tem um Midrash que diz que ele, quando cresceu na casa de Paró, antes de fugir para Midian, Moshe Rabbeinu disse para Paró, você vai acabar com seus escravos. Você tem que dar para eles um dia por semana. Não serve trabalhar sete, sete dias por semana, 365 dias ao ano. tem que dar um dia por semana, assim o escravo descansa. Ele volta. E Moshe Rabbeinu lá escolheu o Shabat justamente para que Israel descansasse. E o Pasuk nos diz, diz o Midrash, perdão, מדרש רבה. על כן הם צועקים לאמור, תכבד העבודה לנשים. מלמד שהיו בידם מגילות, כי עם ישראל תשיע מגילות, פרגמיוס, שהיו משתעשעים בהם משבת לשבת, כי לזה סטודבן לשבת השבת. לומר הקדוש ברוך הוא גואלם, הקדוש ברוך הוא נוזבי רדימיר, לפי שהיו נוחים בשבת. Ou seja, essas megilot eram estudadas em Shabbat. E por quem eram ensinadas pelo Shevet Levi? Eu estou casando as duas coisas. O Shevet Levi que manteve firme esta moral dentro do povo, através do ensinamento cristiano. Y aquí en baixo tiene un comentario que traes que este Midrash mismo está en un Midrash Shohar que en un Teilim. Y dice, que qué tienen esos pergaminos? Al Metziut Hashem, a unicidad de Hashem, a criação do mundo, as ações y las atitudes de Abraham, Isaac e a las promesas de Hashem, todo eso tiene esos pergaminos con los mínimos detalles y eso que ellos estudiaban y enseñaban. Y o pasuk diz, ainda temos outro Midrash que dice, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Shifto shel Levi panu yayame abodat parej. Shifto shel Levi era panu de abodat parej. O que nos aprendemos aquí é o seguinte, senhores. Este é eh, um dos motivos que se acrescenta las razones por o povo tener o mérito de ser libertado. Ya falamos sobre as mulheres hablamos falamos no inicio, sin entrar en detalles, que los Loshinu Malbusham, Leshonam, que não mudaram os nomes, não mudaram os, as suas vestimentas e não mudaram a sua língua. Porém, aqui tem mais um item. E distinção. Agora a pergunta é que cabe. Shevet Levi, como está certo, eles não eram escravizados, mas de que eles viviam? Aretava todo o povo escravizado e certeza. Era a comida era racionada e com alimentos através de serviço. Você não quer trabalhar, não recebe. Então tem outro lugar que a Torá nos, os, os farim Kedoshim falam que o povo de Israel dava da sua parcela de alimentação para Shevet Levi. Da sua parcela de alimentação para Shevet Levi. Assim dizem nossos farim, assim dizem nossos sábios. Então daqui nós aprendemos o seguinte sempre existiu esta parte do povo que se dedica ao estudo. No caso, não era a Torá ainda, porque não tinha, mas hoje é o estudo da Torá. E esta parte do povo que se dedica ao estudo da Torá, que normalmente ronda sempre pelos 10%, isso seria o ideal. Hoje não sei se temos 10% que se dedicam ao estudo da Torá. São aqueles que se dedicam e ensina na Torá e mantém o fervor espiritual do povo aceso. E esses são aqueles que são os responsáveis de manter o povo livre de influências negativas e com a fé plena na Kadosh Baruch que nos vai redimir hoje também. Como? Através do ensino da Torá. Quando não tem ensino da Torá, todo desmorona. Todo desmorona se não tem ensino da Torá. E para você ter que ensine a Torá, você precisa ter quem estude ela com profundidade, com a sabedoria certa, os anos que correspondem, para poder transmitir a Torá para o resto do povo. Então, uma das chaves da Yetziat Mitzrayim foi o Shevet Levi. Hoje não é exatamente o Shevet Levi, hoje são aqueles que se dedicam ao estudo da Torá. Eles são aqueles que mantêm aceso o fervor para levar o povo dentro das suas possibilidades, onde eles conseguem entrar a ensinar. Eles estão dispostos, onde deixam abrir o ensino da Torá. Então o pessoal ouve a Torá, escuta a Torá, se aproxima ao povo, se aproxima, se aproxima ao cumprimento da Torá Mitzvot, então o povo, quando vai vir o Mashiach, são eles, certo? Que são responsáveis. Assim como teve a redenção lá em Yetziat Mitzrayim, assim também hoje. É a mesma coisa, já foi comparada. Todas essas coisas que vão acontecer, é acontecem. Mas este item é super importante. Porque a pessoa que é assimilada a pessoa que se assimilou se perdeu para o povo. E a assimilação não tem a única conta, a ignorância pura. Assimilação é consequência de ignorância. Quando não tem pessoas que estudam a Torá, não tem quem transmita a Torá, então tem ignorância. Tem ignorância, tem assimilação. Historicamente comprovadíssimo. Então, o mérito daquelas pessoas que ensinam a Torá. Y un mérito de un pai que tenga filios o un filho pelo menos, que sea de estos que se dedican a estudiar y a enseñar a Torá, ¿cuán grande es para la tercera redención? que la Hashem acontecerá logo, logo, como a Jajamim, Benissan Nigalu, Benissan Atidin de Gael. sea usted un protagonista de esta redención. Sameach.